hello viewers hi everyone hope everybody is good दोबारा से बैच फ्लावर का सिलसिला और आज हमारे पास रेमेडी है कौन सा नंबर है भाई 19 नंबर और लार्ज है इसका नाम और ये उन लोगों के लिए है जो कि किसी भी वजह से अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं तो इसका डोजेज मैं आज बता देता हूँ इसका डोजेज जो है वही एक कतरा है आधे ग्लास पानी में एक महीने तक इस्तेमाल करना है दिन में एक दफा और एक महीने के बाद हमें दुआओं में जरूर याद रखेंगे आप thank you so much goodbye